Dan syair ini hanya untukmu Ku nyanyikan lagu ini hanya sebesar cinta ini padamu kasih Kucurahkan kasih sayang hanya padamu sebesar cinta ini padamu kasih Kucurahkan kasih sayang hanya padamu suaramu Kutuliskan syair ini hanya untuk встречу